Comandante. ¿Qué? ¿Y es muerto? Refes que sí. Por un inte, en veyéndote sonreír, he pensado que ya eras vivo. No soy muerto. Yo también soy muerto. Ayora, ¿cómo has puesto a me sonreír si es muerto? ¿Y tú? ¿Cómo has puesto sonreír si no eras vivo? Pues no sé. A lo mejor a muerte solo hay una bella riseta. Sí, a lo mejor.